इनके जो जुमलेबाजी थे अच्छे दिन आएंगे पंद्रह लाख आपके खाते में आया आएगा और इसी जम्बूरी मैदान के मंच से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भाई और बहनों भाई और बहनों बताइए पेट्रोल के दाम घटने चाहिए या नहीं गैस के दाम घटने चाहिए या नहीं डीजल के दाम घटने चाहिए या नहीं और आज इनके सरकार में बुलेट ट्रेन लाने का कहा था मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन तो नहीं आई लेकिन पेट्रोल तो बुलेट की तरह आसमान तक पहुंच गई है